ndavuga kandi yesu aguha umugisha tugiye kuraba kandi ibintu cumi na bibiri bibiriya itwigisha kuri covid dizinefu dusenge yesu umwami heza agira ijambo ryawe tugiye kuraba ibintu cumi na bibiri bitwi bibiriya itwigisha kuri kovidi dizinefu mwami icyo ugomba yuko twega abantu bawe tumenya tukimenye mu izina ryawe yesu amen ni igice cya kabiri tugiye kuraba mu by'ukuri bibiriya hoba hariho ibintu yigisha turabe igice cya kabiri ukuntu kivuga duhera ku ngingo y'umunani inyuma ya covid 19 ukureka imana kuzobaho henshi bibiliya igira ngo reka tubaze bibiliya twumve uko bibiliya itubwira kandi uko byari biri mu minsi ya nowa niko bizoba mu munsi ku munsi w'umwana w'umuntu barajya baranwa bararongora barashingira bageze kuri wa munsi nowa yinjiriye mu bwato umwuzure ukaza ukabahonya bose uko igice cya cumi n'indwi umurongo wa mirongo ibiri na gatandatu gushika mirongo ibiri n'indwi bibiriya irabyerekana yuko igihe cy'iherezo igihe yesu kirisita azoza hazoba habaye kureka kureka imana gukureka imana kutaraba yesu kirisito ntazoba araza ibi bishaka kutubwira iki yuko naho korona virusi ari ikimenyetso cyerekana igihe cy'iherezo ariko ngo inyuma ya korona virusi hazokongera kubaho ikindi gihe abantu bijajare abantu bazogira ubwenge bwinshi maze bishyiremo ko bafise ingufu zo guhangana n'ibyaduka n'ibibazo biri ko bitera byaduka ku isi kureka imana kuzoba kubuze muri bo tugiye kuraba igice cy'icenda kibwa ngo ugukwiragiza ibintu byo gukaraba ahantu henshi hashoboka mu gihugu iki ni ikimenyetso gihamagarira abizera b'ukuri gukwiza ubutumwa bwiza ku isi yose kuko ijambo ry'imana ritubwira yuko muri icyo gihe nyine cy'imperuka yesu avuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose maze umuhero uzocuza matayo igice cya mirongo ibiri na kane umurongo wa cumi na kane iki ni ikimenyetso cyerekana ubutumwa bwiza igice cy'icumi abigira abavugishwa n'imana abigira abavugishwa n'imana bamaze kwaduka kuko hazo kwaduka abigira kirisito n'abigira abavugishwa n'imana bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe ntibashoboka kugira ngo muramaze iminsi mwumva abantu bigira bavugishwa n'imana bamwe bahanura abantu burya imikunwa imishatsi basanga muri Bibiliya zabo abandi ngo jya abandi ngo neretswe ngo abandi ngo nabwiwe ngo abantu bigira bavugishwa n'imana bariko batera baduka henshi kandi Bibiliya iraberekana mu by'ukuri ariko n'imana b'ibinyoma cumi na rimwe korona virusi ikidukikije mbega korona yoba ari ikidukikije hari uburyo butatu dushobora kuvugana n'imana ubwa mbere mu byanditswe byera muri mpemu hamwe no mu bidukikije imana ifise ukuntu ivugana natwe biciye mu bidukikije uyu munsi yesu aduhamagarira kwigira ku bidukikije ubu minsi yesu aduhamagarira kwigira kuri korona nk'ikidukikije mwigire ku musokoni umugani wawo ishami ryawo iyo ritoshye amababi agatutuza mumenya yuko agatasi kari hafi matayo igice cya mirongo ibiri na kane umurongo wa mirongo itatu na kabiri yesu aduhamagarira kwigira ku bidukikije nimwabona ngo ibyo bishitse muze mumenye yuko kugaruka k'umwana w'umuntu kuri hafi nuko rero ko ibyaduka nk'ibi ibigwara nk'ibi bikomeye bitanguye kuza n'ibindi bikiza tumenye yuko ugutabaga kacu kuri hafi igice cya bwa cumi na kabiri kwasamurira mu nkokora mbega ikimenyetso cyo kwasamurira mu nkokora cyo bagifise inyigisho kitwigisha mwame mugabye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhangana guhangana n'ibyo byose ikimenyetso cyo kwirinda iki ni ikimenyetso cyo kwirinda kw'abisirayeri bo mu buryo bw'impemu abantu biteguriye gutaha muri kanani yo mu ijoro mwame mugabye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhanga ibyo byose bigira bibeho ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu bibiriya iduhamagarira kwama twirinda kubaho tugwiza ubwenge kandi tugwiza n'uburyo kubera yuko igihe kiriko kigenda cegereza kw'imperuka mugenzi yesu aduhamagarira kwama tugabye mwame mugabye mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhangana n'ibi byose byamaze guharurwa munyeza buri igice cya mirongo ibiri n'umurongo wa gatanu kuko ku munsi w'amagorwa azonzigama akamisha mwihemagiwe ubwigobeko bwo mwihemagiwe rihazompisha azonshira hejuru ampagarike ku gitandara mugenzi yesu agufitiye umugambi ukomeye aragomba yuko ibiri ko biraba byose bikwigisha maze bimaze kukwigisha ucuza kuri umusenge umushereke ibyizigiro byawe byose mu bihe nk'ibi bigoye azokuzigama kubike mu bwigobeko bw'umutima wiwe azoguha guhangana na bino bibazo na cyane cyane witegurira kuva mu ino twerekeza iwacu mu bwami bwo mu ijoro ntiwibagire gukora sabusikarade hamwe cyangwa abone kugira ngo uzoronke ibyigwa bizokurikira